belong. This part is mine. This part is mine. Wow, wow, wow. How Counterfeit. Ayaw na nangyari. Wait. Ano naman? Counterfeit. Counterfeit. Ayaw. bumili yung discounter ah, maraming ah, ah. discounter oh, beautiful house beautiful house oh, Mary Magdalene Bay, di taga-agil doon sa pat butadon ba wala lain o katong dito ra lang tiyan po dapat wagi ka sa butadon umatok butadon wato ka o wala lain o oh. wagi ano lah. ha la pero laprod doon ra lah. ah, katulang inapis ng tiyan po nga buri ka hili ako man dapat hindi ba mo straight lang kanan naman ay doon ka krusing nga anak bitaw sa katong kanal Alagi, ah, eh, budig galigin dyan po ni Pikas. Eh, diri ka, ana. Dili, dito mo. Alayo ah, ra to? Layo ra to, di ka oh. kaabot dito. Oh, sige. Katodos, balay Sir Joel bla. Oh, Joel. Unahan na na, diba naman dito ka kusing ana? Oo. Oh, oh. Diri ka maagi. Oo, oh, lagi. Eh, oh. Mulargo ka dito, ana. Oo. Oh. Oh. Ah, okay. Salamat, ha. Ah. Oo. Oh. Bye-bye. bom Ah, tem de bom, tem de Kan det vara lite... bom, Kalau kau buang kan bisa pergi aí, Ayah, auto pergi. Watch out. Auto pergi. Right, bem separuh kau dah. Ih, bisa mana? Lagi. Pemat, cor. Ini, tong-tong mana? Santiago Buntilaw tangutang mo eh hindi audio check napuntaan ni ron what siya oh being lubak lubak fever ni grabe ka lubak lubak fever ni nga daan Muli ang tinatawag na limot na kalsada. Limot agray ko eh. Uy, may bawi. May karburandum. May karburandum. Ay, kumilindes. Narang karburandum. Oh, John Bridge 24. ikut Berapa ni dalat Juga ada ni Jangan tahu Selamat baik counter stir, Ups. Uy Kucing ikit Beautiful road Uy Anong nangyari? Saan eh? Oh, highway Mura na yun eh bridge working bridge is working construction construction work ah okay build build build kauban sa mga build build build build build build go go go stop stop you stop You stop. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey! What Patay ka. tiro el pozo. Puro, puro piber me quedan puto dito. Puro, puro piber. Puro, puro piber. ¡Wow! atas bukit. Ala, kanon tower.